faut que je le retrouve vite parce que c'est à moi. Ils veulent me le prendre, me rendre dingue. Où il est Pourquoi tout le monde le veut Pourquoi tu me regardes T'en veux un pareil Je sais pas pourquoi tu me regardes si t'en veux pas un pareil. Mais si t'en veux un pareil, il faut le trouver par toi-même parce que celui-là, il est à moi. Un de plus, juste un de plus et après je rentre. C'est peut-être le bon cette fois. Pourquoi il les jette Ça se jette pas. On sait jamais, ça peut être un bon. Un chef-d'œuvre même. Aujourd'hui rien et demain. Pourquoi il veut que je dise ça Il a juste dit que c'était mon style, mais c'est à dire quoi un mec qui conseille une histoire comme ça Est-ce qu'elle a reçu mon message Pourquoi elle me dit rien si elle l'a reçu Elle m'aime bien, mais comment elle m'aime Comment je peux savoir si elle me dit rien ami, c'est ça. Je veux pas, je dis quoi du coup, je dis rien comme d'habitude. Je comprends pas, hier elle me souriait et là c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Peut-être qu'elle se doute de quelque Pourquoi il a dit ça Non mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je suis censé comprendre Il me trompe, il envoie une autre, il a juste envie de me blesser C'est pas juste, je vais pas me laisser faire, il faut le surveiller. Est-ce qu'il faut que je le contrôle celui-là aussi Qu'est-ce que j'en sais moi Vas-y, et celui-là, il a pas le temps, ça sert à quoi J'espère juste qu'il se passera rien pendant mon service. Faut pas que ça me retombe dessus. C'est quand la pause Parce que ça va éclater, c'est sûr, ça finit toujours par éclater. Mais faut pas que ça me retombe dessus. Et lui là, c'est bon, passe. Faut que je prenne une pause, sinon je vais péter un plomb. Moi je te dis passe. Pourquoi ils font semblant Je vois bien qu'ils savent. que ça à rien, mais ils font blanc Comme moi, ils veulent pas. Faut pas que ça leur retombe dessus. Donnez-moi juste un peu de répit avant que ça classe. Encore une taf, rien qu'une. Faut que j'y retourne, c'est déjà la fin. Pourquoi ça passe si vite Ça me sert à quoi ce job en fait C'est nul, je le sais, je devrais le quitter, mais demain. Hein, demain, si j'ai rien, je fais comment Allez, encore une taf. Quelle facture Cette lettre, durée d'inactivité parfois rémunérée. Comment il va faire le petit Maintenant qu'il n'a plus rien. Combien je peux lui donner, moi Qu'est-ce qu'il y a après On m'a expliqué, mais je retiens rien. Je veux pas redemander au vendeur. Il va se moquer. Encore 5 minutes. Faut résister pendant 5 minutes, sinon tu vas tout foirer. Pourtant, j'ai pris le médicament ce matin. Est-ce que je l'ai pris Je sais plus, je comprends avec les autres jours. Je à autre chose, sinon ça va revenir. Ça va revenir et le dessin sera foutu. Allez, encore 5 minutes. Tiens bon, tiens bon. Je peux pas refuser, ça se fait pas. Non, mais en même temps, je vais pas lui dire non, ça se fait pas, ça se fait pas, mais j'en peux plus. C'est cher. Est-ce qu'avec le loyer, ça passe J'achète ou pas Oui, mais c'est trop cher. Comment je vais lui dire Vraiment déjà pensé à Noël Quoi il a pas réglé Est-ce que c'est vraiment grave cette fois J'ai pas envie de la blesser. Et s'il me quittait, J'ai peur. Pourquoi pas J'en ai mal au bide, faut que je sache. Si j'avais raison, est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je me trompe Pourquoi j'en doute après tant d'années Pensez à rien, essayer de ne penser à rien, rien d'autre qu'à l'air que je respire, le soleil sur ma peau, les gens qui sourient et ceux qui oublient, les enfants qui jouent. Dis-toi que plus haut, la ville ne fait presque plus de bruit, plus haut, la planète entière n'est qu'un murmure, et plus haut encore, le silence est assourdissant. Ciné Chamanisme, c'est une chaîne de formats avec des expériences visuelles comme celle-ci, et des vidéos enquêtes d'images qui analysent l'œuvre de cinéastes et d'artistes visuels. Son documentaire La grotte des rêves perdus, le cinéaste Werner Herzog se projette avec cette même empathie pour comprendre ce qui a amené les hommes et femmes de la préhistoire à ramper dans la caverne de Chauvet en France. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir en explorant les propriétés hallucinatoires des techniques du cinéma.